Hər kəsi salamlayıram dostlar, mən Royal Smailov, Kaliforniyası salamlayıram. Uşaqlar, sizə desən ki, mən indiyənə kimi yaşadığım ünvanı həyatda saxlaya bilmirəm, mənə inanırsınız yoxsa yox. Amma həqiqətən də bu beləsinədir. Yoldaşım mənim xatirələrimin üstünə yazıb, qoyur və həmişə mən adresi istəyəndə o adresi verirəm. Deyə bilərsiniz ki, Royal, sən 35 yaşın var, amma sən niyə ev ünvanı həyatda saxlaya bilmirsən? Bunun səbəbi var, e, bu günlərimə ondan danışmaq istəyirəm. Bu mövzuya diqqətlə qulaq asaq və axıra kimi qulaq asaq, çünki bu videonun sonunda çoxları deyəcək ki, bu məndə də var idi, amma mən indiyə kimi bilmirdim. Odur ki, başlayaq. Video keçməzdən əvvəl mən sizə demək istəyirəm ki, bu xəstəlik disleksiyadır və bu çox məşhurlarda da var və onlar dünyaca məşhur adamlardır və siz onları tanıyırsınız. Amma indiyə kimi bilmirdiniz ki, onlar yazıb oxumaqda və nəyisə öyrənməkdə çətinlik çəkiblər. Və bu adamlar kimlərdir? Misal üçün Steve Jobs hamımız tanıyırıq. Leonardo da Vinci-ni çoxumuz bilirik. Məhəmməd Əlini tanıyırıq, boksor. Steven Spielberg məşhur rejissor, onu tanıyırıq. Richard Branson məşhur, ə, e, o da dünyanın ən varlı insanlarından biridir, onu da tanıyırsınız. Mozart bilirik, Beethoven bilirik. Thomas Edison onu da bilirik. Walt Disney, o da disleksi oldu, Will Smith, Keanu Reeves, Albert Einstein, Tom Cruise və türklərin də bir məşhur aktrisası var, Aslı Ənvər, onda da disleksiyadır. Ə, istə bir statistika deyim, dünyanın 20%-dən çoxu disleksiyadır. O demək ki, hər 5 insandan bir disleksiyadır və bu videoya baxan hər 5 insandan bir e, disleksiya ola bilər. O çox qəribədir ki, bu bu disleksiya məndə də var idi, amma mən 30 yaşımda bilmişəm, məndə disleksiya var yenə yəni də bizim quşumuz öz fəaliyyətindədir. Həyatda o mənə çox problemlər yaşatsa da, amma o qədər üstün cəhətləri olub. Həqiqətən də mən bəlkə şükür edirəm ki, məndə disleksiya var. Çünki bu günləri Amerikada, Azərbaycanda ustalıqdan videoqrafa sahəsinə gəlib çatmışam və bu hamısı disleksiya sahəsindədir. Disleksiya o qədər unikal bir xəstəlikdir ki, e, mən sadəcə sevinə bilərəm ki, məndə bu xəstəliyi var. Amerikada və Rus Rusiyada buna Allahın vergisidirlər. Çünki həqiqətən də bir insan gözlərini yumub və bir insanla danışanda sən hər şeyi video kimi, şəkil kimi təsvir eləyib və bir balaca da önə keçib onun gələcəkdə necə ola biləcəyini fikirləşə bilirsənsə, həqiqətən də bu vergi saymaq olar, bunu bir fərqlilik saymaq olar. Və bir psixoloq danışılır ki, disleksiya olan insanlarda gələcəyi görmək var. Çünki necə gələcəyi görmək, yəni bu o demək deyil ki, gələcəkdə nəsə ola bilər. Yox, sən sadəcə bir mövzunu danışa bilərsən və o insan o mövzuya diqqətlə qulaq asıb o necə ola bilər, onu fikirləşə bilir və həqiqətən də mən və ailəmdə çox bunu mü müşahidə eləmişik və həqiqətən də biz aramızda nəsə danışanda mən bir şeyə rəyimi bildirəndə 99% olur ki, həmin dürədə alınır və bu sadəcə məni sevindirə bilir. Düzdür, mən yaza bilmirəm yaxşı, mən oxuya bilmirəm yaxşı, mən oxuyanda bir cümləni sona kimi oxuyub yadımda saxlaya bilmirəm. Mən indiyənə kimi bir kitabı da oxuyub qurtarmamışam. Bir varağı oxumuşam, amma heç nə başa düşməmişəm, o ayrı məsələdir. İndiyənə kimi kitabı oxuyub qurtarmamışam. Bu günləri mən nə bilirəmsə, nə öyrənmişəmsə hamısını görüntü və həyat təcrübəmdən öyrənmişəm. Və disleksiyanın öyrənmə yolları da var, fərqlidir. Onlara da e, girib Sara xanımın videosuna baxa bilərsiniz. Sara xanım kimdir? Sara xanım New Yorkda yaşayır. Yeni YouTube kanalı var və ona bu mövzu çox maraqlı gəldi və dedi ki, Rüya, olar mən səndən intervyu alım bu mövzu haqqında danışım. Mən dedim, niyə olmaz və orada çox ətraflı yarım saatlıq bir söhbətimiz var. Ona baxsız siz e, Bəlkə uşağınızda var, bu bilmirsiniz, bəlkə atada, bəlkə özünüzdə var, bunu bilmirsiniz və o videoya baxandan sonra deyə bilərsiniz ki, sizdə disleksiya var, yoxsa yoxdur. Və siz də ola bilsin, cavan yaşında biləsiniz, uşağınız varsa uşaqlıq yaşından ona hiss eləyəsiniz ki, onda disleksiya var və üstünə düşün, ə, e, uşaqlarınızı indidən əgər disleksiyası varsa, həkimə aparın və müalicəsinə indidən başlayın və məktəbdə müəlliməsi bilmirsə məcbur elə müəlliməsi onu öyrənsin ki, disleksiya nədir və uşaqla o cürədə davransın, o cürədə uşağı öyrətsin. Və bunu tələb edin. Əgər indi mənə baxan ə, e, bizim nazir işçiləri varsa, onlar da bu haqda fikirləşsin. Dünyanın hər bir ölkəsində, inkişaf edən ölkəsində disleksiya qurumu var. Disleksik uşaqlara ayrıca məktəblərdə dərs verirlər və bu Azərbaycanda da olmalıdır. Bunu da üstünə düşün, əgər qurumlar varsa, onlar da bunun üstünə düşüb bu məsələni həll eləsinlər. Azərbaycanda bu var, amma insanlar arasında geniş yayılmır. Mən istəyirəm ki, bu sizin aranızda müzakirə mövzusu olsun və siz bunu müzakirə eləyəsiniz. Televiziya ilişkiləri varsa, bunu TV, TV, televiziyaya çıxarsınlar, verilişlər, radiolara çıxardın, insanları müalifləndirin. Məktəblərdə bunu keçmək lazımdır. Yəni ki, bunu nəzərə alın. Sizin uşağınız disleksiya ola bilər. Ana, ata, özünüz. Odur ki, e, əgər uşaq ya da özünüz oxumaqda problem çək yaranırsa, bir cümləni ya bir sözü oxuya bilmirsinizsə, oxuyanda ona şəkilçilər artırırsınızsa və ya bir sözü başa, oxuyub başa düşmürsünüzsə və ya bəzən olur ki, sən hərfləri unudursan, sənə bir rəqəm nömrə deyəndə onu yaza bilmirsən, qalırsan belə nömrəyin deyir 516 deyir, tutaq ki, sən 516-nı eşitsən, amma yaza bilmirsən. Sənə imla dilləri yazırsan, Amma eşitdiyin səslərlə yazırsan. O ə, e, qrammatik olaraq yazmırsan və təbii ki, məktəbdə sən iki alan olursan və dərsini oxumayan bir şagird kimi qələmə verilirsən və arxada otursan. Amma bu belə olmamalıdır. Əgər səndə bunlar varsa, sən ön sırada oxumalısan və müəllim sənə ayrıca dərslər keçməlidir. Uşaqlıqda Azərbaycanı hecalayırdı mənim anam. Mən ona deyə bilmirdim ki, bu hecaların birləşməsi Azərbaycandır. Yəni o qədər get çatırdı mənə və ya çata, oxuyanda başa düşmürdüm. Yəni bu problem sizin uşaqlarınızda varsa, indidən onun qarşısını almalısınız. 3 nəfərdən xahiş eləmişdim ki, bu mövzuda radioda danışsın, çıxış eləsin. Amma çox təəssüflər ki, heç biri bu mövzuda mənə kömək eləmədi. Hətta mən jurnalist var idi, ona dedim ki, məndə disleksiya var və istəyirəm ki, bunu mən ə, e, işıqlandırım, Azərbaycan mediasında bu işıqlansın, bundan hamının xəbəri olsun o özü də bilmədi disleksiya nədir. Və mənə dedi ki, Allah sənin köməyin olsun. Çox çox tanınmış ə, e, adamdır, amma adını çəkmək istəmirəm. Və radioda tanışım var idi. Ona dedim, o çox maraqlandı. Həqiqətən o ə, e, çox maraqlı gəldi bu mövzu. İş yoldaşları ilə bölüşdü. Hətta buna veriliş də hazırlamaq istəyirdilər. Sonra elə oldu ki, o verilişi hazırlamadılar, qaldı. Ə, e, dedilər ki, neqativ təsir bağışlaya bilər insanlara və mövzudan yayındılar. Bir, biri də var idi, ona da dedim, düzdür onun sahəsi deyil idi bu, amma dedi, çalışaram mən bunu lazım olan insanlara çatdırım. Hər ki o qalıb, indi burada mən 100% bilirəm ki, onlar da baxırlar. Əgər hələ də gec deyilsə bu mövzunu işıqlandırın. Sadəcə bu mövzunu işıqlandırmaq lazımdır ki, hər kəs bunu bilsin və e, imkanınız varsa bu videonu və Sarı xanımın videosunu dostlarınızla paylaşın və deyin ki, diqqətlə sona kimi baxsınlar. Çünki hər adamdan dünyanın 20 faizində və hər 5 insandan birində disleksiya varsa, bu disleksiya səndə də ola bilər və bilməyə bilərsən və özü həyatda tapmaya bilərsən. Ən əsası odur. Disleksiya olan adamlar müəyyən bir sahələrdə özlərində çox böyük uğur əldə edirlər. Onlardan biri də mənəm. Mənim üçün bu çox böyük uğurdur. Mən Amerikada bu günləri video sahəsində işləyib və Amerikan aparıcı şirkətlərində avtomobil şirkətlərindən reklam çəkirəm. Amma əvvəlimə baxsız, mən sadəcə ali təhsilli, ə, yazıb oxumayı yaxşı bilməyən və 10 il həyatımda sadəcə ustalıq edib ə, çörək pulu qazanan adam olmuşam, amma hal-hazırda indi Amerikadayam. Və bunu da hamısı mən sadəcə öz xəstəliyimə bağlayıram, disleksiya bağlayıram. Çünki sadəcə xəyallarımı e, reallaşdırmağa mənə kömək edən bir xəstəlik olub və şükür ki, bu xəstəlik məndə var. Hətta mən istəyirəm uşaqlarımın birində də bu olsun. Çünki yazıb oxumaqda problem yaşasa da həyatda inanıram ki, çox böyük uğurlar əldə edəcəklər. Mən hara gedirəmsə, deyirəm ki, məndə disleksiya var. Xahiş edirəm mənə e, nə isə deyəndə, eləyəndə kömək eləyin və ya e, icazə verir, mən yoldaşıma zəng verirəm. Yoldaşımla zəng edirəm, e, FaceTime açıram və ya görsətmə lazımını FaceTime açıram Deyirəm ki, bunu oxu, mənə səsdir, görüm burada nə deyir. Çünki kimsə oxuyanda çox yaxşı başa düşmək olur. Amma özün durub oxunu oxuyanda fikrin gedir e, oxumağa, mənasını yaddan çıxada bilirsən. Və bu e, fikri cəmləşdirməkdə də problem yarada bilir. Sən fikrini bir şeyə cəmləşdirə bilmirsən. Elə vaxt olur sən bir adama qulaq asırsan, amma sonda görürsən ki, sən o adama heç vaxt qulaq asmamısan fikri dəmləşdirə bilməmsə, fikrin qalıb başqa yerdə. Və bu məndə çox olur həyatda. Ümumiyyətlə mən durub bir iş montaj eləyəndə və ya bir iş görəndə paralel olaraq heç bir şey eləyə bilmirəm. E, ya mən telefonla danışanda bir iş görə bilmirəm və ya maşın sürə-sürə telefonla danışanda ola bilsin ki, mən səhv yerə də sürə bilərəm fikrim yayınsa. Yəni belə hallar da olur. Amma e, yaddaşım çox yaxşıdır görüntü, yaddaşım, yadda, görüntü yaddaşım çox güclüdür, e, təxəyyülüm çox güclüdür və buna, buna görə də mən bu sahədə işləyə bilirəm, video sahəsində və sadaladığım insanlar da ki, çoxu indi sənət sahəsində, sahəsində işləyir, çünki onların daha çox e, fərqli düşünməyə qabiliyyəti var. Disleksiya xəstəliyi də olsa, çox unikaldır, çox cazib xəstəliklərdən biridir və həyatda sənə bəzi şeylərdən məhrum eləsə də, o qədər qapılar açacaq sənin üçün. Sən əgər özündə kəşf eləsin ki, səndə bu var və onu kontrol edə bilsin, inandırım sənə çox böyük uğurlar əldə edə bilərsən. O da ki, ə, e, uşaqlar, əgər kimsə disleksiya varsa, maraqlansın, psixoloqa getsin və öz üzərində işləsin, özün xəstəliyi kimi unikal edə bilsin. Sağ olun dostlar.